vaid tehniline viga, kas vaid tehniline viga. kõigest vanem iga, kõigest vanem iga. kui nii mõtled, oled siga keha oli vaba, keha oli vaba. nüüd on raba, nüüd on raba. soine on me naba, soine on me naba. tükad küüned, tükad küüned. aeg on tüüne, aeg on tüüne. võtkem püüned, võtkem püüned, millega vaja harjuda kambakesi, keegi ei lesi, külm on vesi, kambakesi, külm on vesi, keegi ei lesi, külm on vesi, kambakesi, keegi ei lesi, kambakesi, külm on vesi, kambakesi, külm on vesi, keegi ei lesi. jää vastu ujujad kuluvad, kooris uluvad, kooris suruvad, veel üks paine, käes on kuumalaine, sealt tuleb hiidlaine, sealt tuleb hiidlaine hakkab paha. me lõime Jumala ja siis Jumal lõi meid veateateid. me lõime Jumala ja siis Jumal lõi. date. mitte miski kunagi ei suju. loodus möllab öises vahetuses, punum patsi, punum patsi, punum patsi, ülekaal kaalul, kaal kõige peal. loodan, et elus veab, nii et peab, lahenduses kahenduses. masendus on rasedus see on võimatu, kui kõik on putsis, kui kõik on putsis. roosad kombinesoonid, tähekombinatsioonid, helilised ja heelitud hääl ära keeritud, piss tuleb püksi, ei jõua käia edasi-tagasi, sest et minul on armuvalu, muid valetab raisk, silmad on mustad kui öö, see ongi tema töö. pankurid teevad kui su nahal on punnid, junnid, kreem kallis müüakse suures hallis. näo peale ketšupit rikub rutiini, imeibu metiini, toorest juurvilja, puuvilja, kui on hilja vannis nagu Hilda või William või Hillar kui on hilja vannis, jookseb kuum vesi, keegi pesi koolikotid Sportlandis. keegi pesi koolikotid Sportlandis, pool muidu andis Skandinaavia kandis saja aasta pärast mais kuskil täis. saja aasta pärast mais kuskil täis saja aasta pärast mais kokteiliklaas täis, kuskil tais täitsa täis, eks näis lapse kasvatamine, ühine pole kole elumees, partogenees fuajee ees tägib ära, ära räägib, räägib, raha haiseb real, arvutatud veal mitu-mitu-mitu-mitu tundi tasuta. oled sina teinud mitu tundi kasuta, tasuta, oled sina teinud mitu tundi kasuta tasuta, oled sina teinud mitu tundi kasuta oled teinud lapsed lorus, vihmaveed torus sõidavad hullult ringi, otsivad surnuid hingi. igaüks saab koosa, saab üledoosi, punakirju roosi, tühjalt veedetud aeg praeb, laeb, saeb sita rebib, ita mõnu rebib, rita lööb silma siniseks, ilma et iniseks, rita muideks teeb uniseks, uniseks. kas munni täna näha tohib, ema rohib, kas tohib? väikse randi, väike vent on sant, kaasa võtta väike loomi, paar kondoomi, seksuaalne kooperatsioon, operatsioon, lahti pauk, lahti auk, lähedased üles puua, juua, tuua rahaga aia taha. Lasnamäe sotsiaalgängi õpilased mängivad ukse sees, hängivad ängi ees, vesi keeb. ära tee, ära tee, mis asja ära teen, ära teen, annan veel, anna sees, Tallinn-Tartu maanteel, tuled ees, kabanuss mu sees, oh my god, ära teen, ära teen, anna leen, ma keen. iga talutare taga on džiip ja kepitakse laual vanemate haual tuuliselt kaua. kus on põder? tõde on nõder kasvab vaid raps ja Google Maps mm. -hmm. elamuste jahil on vahid, elud on mornid, linnu vaatlustornid, peenise kadedus, peenise arendus, peenise arengus. ma ei ole šampanja sotsialist, ma lähen tööle tagasi, aastad tagasi liigume isiklikult üldisematele tasemetele kellegi asemele, palgatõusus surve, ütle mulle, Urve, kuidas päästa lapsi ISIS-ist, elu ette nähtud kriisist, õues on tuuline ilm, nakkav kohtumishirm, me puudutame üksteist nagu sa aed, katkised, katkised suulaaed. kuidas öelda, anna andeks, selgeb kangeks, kinni hanges, anna andeks, selgeb kangeks, kinni hanges. turvakaamera valvab pilpaladu, avame tšakrad, sul piitsaga ma annan sada massa, olen valmis kandideerima linnapeaks, linna suurimaks peaks olen valmis kandideerima linnapeaks linna suurimaks veaks, linna suurimaks veaks, kõik on hästi meie peres, meie hästi hoitud pere veres, kõik on hästi meie peres, meie hästi hoitud veres. elu on lill lits, elu on lill bitch, vali mind lits. öö on läbi, hambad segi läbi, häbi on läbi, läbi on häbi, kohvikus sinises, verises, klaasis virises, säski pirises, neitsi marja virises, päeval ei lähe märjaks harjaks driving this ilma tine, mina olen crazy bitch Crazy bitch on vits, naised on vanad DJ-d Vanad naised on geid, noored on peid Olen valmis kandideerima linnapeaks, linna suurimaks peaks Olen valmis kandideerima linnapeaks, linna suurimaks peaks Linna suurimaks peaks, kõik on hästi meie peres, meie hästi hoitud pere veres Kõik on hästi meie peres, meie hästi hoitud peres Elle en lille bitch, elle en lille lit, valé min bitch. Ha.